ってやらせていただこうと思っておりますのでどうかお付き合いのほどよろしくお願い申し上げますあ これだけのことでございます。お疲れ様でございました。どうもありがとうございました。ショーグループの皆さんでした。どうもありがとうございました。